seorang ibu dia tak tahu anak ibu ni dia lebih saya kepada anak lebih daripada bapak saya ke anak apatah lagi Allah Ta'ala peretoh muk Nabi Musa supaya lepah anak dia di dalam sungai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به ۖ فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون Ayat 10 sampai ayat 13 Suratu Al-Qasas Kita sambung Uh, kisah hubungnya dengan Nabi Musa alaihi salam ketika dia masih kecil lagi. Allah Taala firman di sini dan sepeninggalannya. Maknanya ketika mak Nabi Musa peranyuk anak dia di dalam sungai Nil pada waktu tu menjadilah hati ibu Musa kosong. Dalam keadaan robah hati tapi harap mudah-mudahan ya Allah Ta'ala akan mengembalikan anak dia semula kepada dia dengan fitrah semula jadi ni seorang ibu dia tak tahu anak ibu ni dia lebih saya kepada anak lebih daripada bapak saya ke anak apatah lagi Allah Ta'ala peretoh muk Nabi Musa supaya Lepah anak dia di dalam sungai. Dalam hati yang begitu rindu cinta kepada anak. Maka dia harap mudah-mudahan gapo yang dia diberitahu katanya anak dia akan kembali semula kepada dia. Sebab itulah dia menyusu Nabi Musa ni masa budak susu-susu sampai kenyir. Barulah dia lepas anak dia dalam sungai, bubuh dalam bakul. Nota kaki 1301 Yakni kosong dari sebarang ingat tes selain daripada Mengenangkan anak yang dikasihi itu Pada koyak sana lah Tiap-tiap ibu ni dia kasih kepada anak Sesungguhnya ia nyaris-nyaris Menyatakan perihal anaknya itu dengan ber Terus terang jika tidaklah kami kuatkan hatinya dengan perasaan sabar dan tenang tenteram. Iaitu ke apa? Nyaris maknanya hampir-hampir. Kerap-kerap je. Kai kruan ataupun berasa nak royak kepada orang. Tak apalah aku kena tahu anak di dalam dalam bakul. Tahu maknanya kena lepas dalam sungai macam ni. Tak ada ke jalan lain. Ha ni. Kalulah dia boleh kecek dengan orang pada waktu tu, dia nak kecek macam tu lah. Nak royak ha, preha anak dia, macam mana dia kena tahu sebab lari daripada kena bunuh sebab Firaun pada waktu tu duk mengamuk besar nak bunuh budak-budak kecil yang lahir pada ketika itu alhamdulillah dengan perasaan sabar dan tenang tenteram supaya tetaplah ia dari orang-orang yang percayakan janji Tuhan Inilah muk Nabi Musa yang berime kepada Allah. Allah perintah dia, buat lagu ni. Yakinlah katanya, semua perbuatan dan apa yang kamu usaha maka akan klik kepada mung semula. Maknanya anak mung ni akan klik kepada mung, mung akan menyusu anak dan mung akan tenai hati. Walaupun duduk di dalam waktu tu susah, gelisah tak tahu nak rabai kepada siapa, nak royak kepada orang, takut pecah rahsia katanya, ni anak dia. Ha itulah keadaan yang sebenar yang yang yang apa ni yang berlaku pada waktu tu. Habis. Wa qalat li ukhtihi qussi. Mak Nabi Musa ni dia ada seorang anak perempuan yang besar. Dan berkatalah ia kepada kakak Musa. Dia katakan Pergilah cari khabar beritanya Lepas pada dia Lepas anak di dalam baku, Hanyuk Maka Dia raya Gi sakut roi Gi tengok Bakul ni Hanyuk gi kot mana Maka pergilah ia Ia siapa tu Iaitunya kakak Nabi Musa saat ni Lalu melihatnya dari jauh sedang orang ramai tidak menyedarinya. Ini ha, lah katanya. Sebab dia dairab khamsang daripada mu' Suruh tengok bakul tu hanyut ikut mana. Tapi tak sewi tahu kepada orang katanya. Dia duk ikut ataupun duk titam bako tu hanyut ikut mana. Tak. Habis situ. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ ayat 12 dan kami jadikan dia dari mulanya enggan menyusu kepada perempuan-perempuan yang hendak menyusukannya ni Allah Ta'ala tanda siap-siap dah Musa tak makan susu orang tino lain lepas tu galiknya orang tina ni kalau dia tak beranak susu dia tak tu baik lepas tu dengan sebab budak yang duduk di dalam bakul saat ni diambil dah oleh istana Firaun. Maka bini Firaun pun iaitu nya Asiah. Mula mikir eh budak kecil cirak nak kena makan susu. Bila kena makan susu, nak cari susu mana nak cari mak. Cari ibu, orang perempuan mana nak menyusu budak ni. Itulah kakak Nabi Musa hak jalan ke tepi istana Firaun tu. Mula tengok tengok tengok ada orang temung. Eh budak, mu mari buat apa? Mu itu apa ni? Kakak Nabi Musa ni dia tak royak. Katanya dia kakak budak ni. Ni nak royak katanya. Benar-benar yang tersirat di dalam dalam tafsir ni. Budak kecil setara tu tu ni. Dia tak royak katanya. Oh, budak duduk dalam bakul tu adik dia. Royak agak kena kerak kok lalu. Eh? Ha ni nak ayat katanya. Setara budak lagi boleh jaga rahsia. Dia masuk dalam istana. Bila kakak Nabi Musa tengok Musa duduk dalam bako, adik dia rasa rindu dan cinta. Oh, adik dia duduk dalam istana. Lepas tu fikir nak buat lagu mana nak jadi adik dia ni boleh ada orang menyusu. Itulah. Dia rakyat katanya, faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun melihat hal itu kakaknya berkata kakak Nabi Musa ni dok kecik ni dia royak kepada orang-orang dalam istana mahukah aku tunjukkan kamu kepada penduduk sebuah rumah yang dapat memeliharanya untuk kamu serta mereka tulus ikhlas kepadanya nak tak ada sute umuh umuh duk tak jauh sangat dari sini dari dari istana umuh tu duk berasa orang okay, boleh menyusu boleh wi boleh pera budak ni ha ni nak ayat katanya Tuhan janji kepada muk Nabi Musa katanya budak ni akan klik semula kepada muk dia ha tu boleh jadi sebab kakak dia mai hidup kecik dalam istana Asiah pun nampak dah oh, pasal dia budak dia kena makan susu muk ataupun kena makan susu orang tino ha, tak apalah kira kira kira kira dah peranyuk tu lama dah banyak je dah peranyuk dalam dalam dalam sungai pas budak je mula mula teriak mula lapar pek dan sebagainya itulah Allah rakyat katanya faradadnahu ila ummi maka dengan jalan itu kami kembalikan dia iaitu Nabi Musa sana budak kecil duduk dalam baku masuk di dalam istana Fir'aun kami kembalikan dia kepada ibunya supaya tenang, tenteram hatinya dan tidak berduka cita. Disebabkan bercerai dengannya. Klik semula kepada omkot ibu dia apa? dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar walaupun mok Nabi Musa tak ada jadi rasul tak ada jadi Nabi tapi Allah tak ada bui peher kepada dia waktu tu dia yakin katanya anak dia akan klik semula kepada dia akan makan susu dia walaupun dengan nama makan upah ha, tu. jadi mok wi susu kepada anak pada waktu tu naik tanah orang makan upah daripada daripada keluar uh, istana Firaun. Jadi Asiah ni wi upah kepada mok Nabi Musa susu anak. Yang tak tahu katanya oh ni anak dia weh. Tertutup rahsia pada waktu tu ni mok Nabi Musa pun masya-Allah tak royak katanya budak ni anak dia susah hati gelisah ha ni nak menunjuk katanya kita ni daripada ayat-ayat pasal ni kadang-kadang benar hak rahsia kita tak boleh royak kat orang jangan royak lepas tu we jadi padar dalam sangkum kita eh kawan royak kat kau demo sore ni aku royak kat mung sore mu jangan duk royak kat orang padar benar hak tak sepatut kita royak kepada orang maka kita tak boleh royak Pak kita nak buat lagu mana orang okay. pakak duk royak katanya ความลับไม่มีในโลกนี้ataupun ในโลกนี้ไม่มีความลับ Bu jadi pecah sorang deh. Bu pecah dalam perut kita. Benda hak kita nak royak rahsia sub-sub. Kita sorang yang tahu. Kalau sepatutnya kita tak boleh royak kepada orang, maka kita boleh pecah sorang dalam perut. Tak sorang royak. Ya galaknya rahsia gapo-gapo yang nak pecah dah. Duduklah kereta. Ni saya perhati ni. Dalam kereta pergi mana-mana Pak tu mula lalu Mung waktu baik cerita aku Waktu baik cerita Mung royak aku royak Pro pecah Benar yang tak sepatut royak Royak Sebab apa? Sebab nak kecek Tak kira duduk atas kereta Nak duduk dia Nak dengar lagu saja Masa nak kecek Itu ha, sebab tu Kita kecek gapa-gapa Royak gapa-gapa We Beringat-beringat Benar yang kita Mereka kong benda hak tak sepatut kita royak jangan royak tu kita kena latih latih kena kena kena ajar macam tu ruang lain-lain kita royak boleh dia tu pergi situ dia buat apa benda hak hak hak biasa-biasa tapi benda hak rahsia dia tak boleh royak tak boleh royak orang okay, pun apabila dia duk kecek pergi mari, nampak katanya dia tu tak sibuka mana rahsia, tak sedok korek. Eh. Dengan adab cara ni, tak boleh duk pergi korek sangat rahsia orang. Okay? Eh. Dan sebagainya. Terutamanya, rahsia-rahsia ongkon. Nah, pertubuhan, organisasi, gotu gani, gotu gani, yang dia tak sibuka kepada orang yang tidak berkenaan. Eh. Maka kita jangan duk pergi korek, duk pergi tanya, ataupun duk pergi nak tahu terutama sekali rahsia-rahsia orang -rahsia hak pasal tertutup nabi waya di dalam satu hadisnya siapa-siapa yang duk cari-cari rahsia orang hak tak tak molek ingat rahsia ia tu sendiri akan dibongkar ataupun akan dibuka sikit lagi pecahlah rahsia dia siapa ke dalam bilik tidur dia pun akan pecah terutamanya orang yang suka buka rahsia orang dia panggil chair duk buka bongkar rahsia orang tu orang ni jatuh dia ni jatuh dia ni ingat lepas tu hijau-hijau pasal buka rahsia orang pun hijau tak molek sebab tu mulut kita kita kena jaga molek dan perasa air kita belum pada kita nak kecek sesekara pun fikirlah baik-baik jangan sampai kau terlajak nah perkara-perkara yang tak sesuai dan tidak senonoh akhir sekali dan supaya ia mengetahui bahawa janji Allah untuk menyelamatkannya adalah benar akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang demikian manusia pada waktu tu banyak ke tak tahu katanya Musa kelik semula kepada mak dia lepas tu mak dia naik tanah ibu dan anak makin upah makin upah daripada istana Fir'aun duk wis susu supanya upah ngasuh tu lah upah ngasuh anak dengan mu Musa pun tak layak kepada Asiah katanya ni anak dia Alhamdulillah tu lah. nah ayat 10 sampai ayat 13 lepas tu bawa masuk ayat 14 ni Nabi Musa besar Nabi Musa jadi wairun jadi tak ada royak katanya Nabi Musa duduk dalam istana Fir'aun lagu mano. dah. dan dia dididik lagu mana tapi Umumnya ayat-ayat lain pun ada ayat katanya Nabi Musa ni ketika dia kecil dia dididik di dalam istana Firaun dan Asiah lah orang yang menjadi orang yang banyak berbuat perene di dalam didik Nabi Musa di dalam istana. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.